السلام علیکم ناظرین استور ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اب ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سہاگ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دیں گے لیکن رحاب سہاگ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رحاب کا باپ یہی ریان کا باپ سہاگ کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رحاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے رحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سوہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ رچانا چاہتی ہو سوہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رہاب سوہا کے پاس رہے وہ رہاب اور سوہا ریان اور سوہا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور سوہا کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رحاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن ریان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سوہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جاب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خود انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود کی خاطر آخر میں ریحان اور سہا کی شادی ہو جاتی ہے سوہا ریحان کو آخر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط اور ولید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور استور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں گی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین خدا حافظ السلام علیکم ناظرین استور ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ابا ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سہاگ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑھنے دیں گے لیکن ریحاب سہاگ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رہاب کا باپ ریان کا باپ سوہا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رہاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے ریحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ جانا چاہتی ہو سہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رحاف سوہا کے پاس رہے وہ رہاپ اور سوہا سوہا ریان اور کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور سوہا کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رحاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن رمیان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جاب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خودگرد انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود غرض کی خاطر آخر میں ریحان اور سہا کی شادی ہو جاتی ہے سہا ریحان کو آخر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط اور ولید کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور استور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں گی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین خدا حافظ السلام علیکم ناظرین استو ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اب ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سوہا کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دیں گے لیکن رحاب سوہا کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رحاب کا باپ یہی ریان کا باپ سوہا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رہاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے ریحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ جانا چاہتی ہو سہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رہاب سوہا کے پاس رہے وہ رہاپ اور سوہا ریان اور سوہا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور سوہا کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رہاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن ریان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جواب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خودگہ انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود غرض کی خاطر آخر میں ریحان اور سوہا کی شادی ہو جاتی ہے سہا ریحان کو آ کر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط اور ولید کے بارے میں آپ کی کیا رہ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور استور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں گی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین خدا حافظ السلام علیکم ناظرین استور ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اب ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سہاگ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑھنے دیں گے لیکن رحاب سہا کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رحاب کا باپ ریان کا باپ سہا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رہاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے ریحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ جانا چاہتی ہو سہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رہا سوہا کے پاس رہے وہ رہاپ اور سوہا ریان اور سوہا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رہاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن ریان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جواب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خودگرد انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود غرض کی خاطر آخر میں ریحان اور سہا کی شادی ہو جاتی ہے سہا ریحان کو آ کر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط اور ولید کے بارے میں آپ کی کیا رہ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور استور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں گی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین خدا حافظ السلام علیکم ناظرین اسٹور ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ریحا ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سہاگ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑھنے دیں گے لیکن ریحاب سہاگ کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رہاب کا باپ یہی ریان کا باپ سوہا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رہاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے ریحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ جانا چاہتی ہو سہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رحاف سوہا کے پاس رہے وہ رہاب اور سوہا ریان اور سوہا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور سوہا کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رہاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن ریان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جاب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خودگہ انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود غرض کی خاطر آخر میں ریحان اور سوہا کی شادی ہو جاتی ہے سوہا ریحان کو آ کر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط اور ولید کے بارے میں آپ کی کیا رہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور رستور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں گی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین خدا حافظ السلام علیکم ناظرین استو ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ابا ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سہاگ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دیں گے لیکن رحاب سوہا کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رحاب کا باپ ہی ریان کا باپ سوہا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رہاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے ریحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ جانا چاہتی ہو سہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رحاف سوہا کے پاس رہے وہ رہاب اور سوہا ریان اور سوہا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور سوہا کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رحاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن ریان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جاب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خود انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود غرض کی خاطر آخر میں ریحان اور سوہا کی شادی ہو جاتی ہے سوہا ریحان کو آخر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط اور ولید کے بارے میں آپ کی کیا رہے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور رستور ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک ملتی رہیں گی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین خدا حافظ السلام علیکم ناظرین استور ٹی وی میں خوش آمدید ڈرامہ سیریل قسمت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحاب کو ریان اپنے گھر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اب ریحاب کی پرورش ہم خود کریں گے اور سہاگ کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑھنے دیں گے لیکن رحاب سوہا کے بغیر بالکل بھی نہیں رہتی وہ روتی رہتی ہے رحاب کا باپ ریان کا باپ سوہا کو اپنے گھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کا خیال رکھو لیکن ریان اور اس کی ماں صاف صاف انکار کر دیتے ہیں سوہا رہاف کو اپنے گھر لے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے ریان کا باپ راضی ہو جاتا ہے لیکن ریان کی ماں اور ریان منع کر دیتے ہیں ریان کا باپ ان دونوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی ضد اور غصے کی وجہ سے ریحاف کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا دوسری طرف ریحان سہا سے کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک طلاق کے پیپرز پر سائن کیوں نہیں کیے اب تم کیا ڈرامہ جانا چاہتی ہو سہا کہتی ہے کہ تم اس میں میری کیا غلطی ہے پہلے مجھے زبردستی کسی سے نکاح کروا دیا گیا اور اب زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں ناظرین سوہا کا باپ اور اس کی ماں سوہا کا گھر بسانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رحاف سوہا کے پاس رہے وہ رہاپ اور سوہا ریان اور سوہا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ریان انکار کر دیتا ہے سوہا ولید کو کال کرتی ہے تو وہ سوہا کو ٹال مٹول والی باتیں کہتا ہے اور سوہا کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے سوہا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولید اس سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے بالآخر ریان کے والدین رہاف کی وجہ سے سوہا کو اپنے گھر لانے کے لیے مان جاتے ہیں لیکن رمیان کو منانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن بالآخر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے اور سہا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ریان کو منانے کی سہا بہت کوشش کرتی ہے دوسری طرف ولید ادھر ہی شادی کرتا ہے اور اس کی جاب ادھر ہی پکی ہو جاتی ہے سہا سوچتی ہے کہ اس نے ولید جیسے خود انسان سے کیسے اور کیوں پر پیار کیا اور اس پیار کرنے والی اور مخلص فیملی کو کیسے چھوڑ دیا ولید خود غرض کی خاطر آخر میں ریحان اور سہا کی شادی ہو جاتی ہے سہا ریحان کو آخر کر کر اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے قابل اعتماد دلاتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے ریحان کا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط